على على على اليمين قرب يعني ما تدفعش جهاز تقريبا على اليمين بس قرب هو طلع من نهايه البنايه ها في بنايه تاخذ العربي ما Офицер с экипажами обсуждает дальнейшие действия. Из дома, граничащего со школой, постоянно ведется огонь по солдатам и офицерам сирийской армии в бизнес-центре. Чтобы поддержать пехотинцев, два танка должны нанести удар по боевикам. Один танк должен бить непосредственно по этому зданию и бизнес-центру, а второй танк должен прикрывать огнем, нанося удар по частному сектору за школой. Пройдешь вдоль здания аккуратно и ударишь по ним. Дорабатывай пулеметом. Все понятно? وشغل دقة ماشي يلا عايز تنفسه عايز تنفس حالك Получив задание, танкисты занимают места в своих машинах и отправляются на выполнение боевой задачи. Находиться здесь сейчас очень опасно. Соседнее здание от нас в 30 метрах. Солдаты сирийской армии контролируют треть первого этажа и постепенно движутся вперед. Второй и третий этажи сейчас под контролем боевиков. В любой момент из глубины бизнес-центра может быть открыт огонь по нам. Стой, хватит, хватит. Ствол вправо, вправо, чуть вперед. Огонь. выстрела сделай по ним. Огонь. Откатись назад. Ближе, ближе. Левее ствол. Левее. Ближе, ближе. Левее ствол. Левее. Второй снаряд. Огонь. Мне сказали отойти от окна, когда несколько пуль ударило рядом. Танкисты активно задымляют все пространство, чтобы не дать прицельно вести огонь по пехоте и танкам. Согласно плану, сейчас танк отрабатывает по зданию школы, а второй постоянно маневрирует, бьет по частному сектору за школу. Огонь! Танки своей броней прикрыли ротацию пехоты в бизнес-центре. Уже в конце атаки моя камера отказалась работать. На сегодня операция закончена. Боевые задачи, поставленные перед подразделениями сирийской армии, выполнены. Взято 4 здания, расширен плацдарм для дальнейшего наступления. Потери боевиков составили 290 человек. Изъято много оружия. Потери сирийской армии 4 человека. Сирийская армия сегодня на деле показывает, как можно бороться с такими террористическими группировками, как ИГИЛ. Каждая войсковая операция армии стоит в разы дешевле вылетов самолетов коалиции и эффективнее по воздействию. Как нам видится, перед лицом общего врага, в лечении религиозного фашизма, мировые лидеры обязаны вступить в сотрудничество с нормальными светскими силами Ближнего Востока, такими как сирийская армия. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов – ANNA News, Дамаск, Сирия.